মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে চ'লাৰ ছিষ্টেম এণ্ড আৰ্থৰ ওপৰত অলৰেডি আমি দুটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছোঁ আজি এইটো তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' হয় ভাবিছিলোঁ এই তিনি নম্বৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰি শেষ কৰিম কিন্তু দুখৰ বিষয় আজিও শেষ নহ'ব ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব কাৰণ বহুখিনি কথা আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে গোটেইখিনি কথা যদি যদি একেলগে আলোচনা কৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া হ'লে ইউটিউবত আপলোড কৰোঁতে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয় যেই নহওক এইটো তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এই পি পি টিবিলাক যে মই বনাইছোঁ এই শ্লাইডবিলাক মই বনাইছোঁ এন চি আৰ টিৰ বুক যিবিলাক বুক আছে সেই বুকবিলাক ষ্টাডি কৰি তাৰ পৰা যিবিলাক মেইন মেইন যিবিলাক পইণ্ট আছে সেই পইণ্টবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰি ইয়াতে একেলগ কৰিছোঁ আৰু এন চি আৰ টিৰ বুকৰ পৰা যিবিলাক ছবি আছে নাইবা কেতিয়াবা মানে এই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা গুগলৰ পৰা এই ছবিবিলাক চাই আছে নিশ্চয় এই ছবিবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰি ইয়াতে মানে একেলগ কৰিছোঁ ইনক্লুড কৰিছোঁ আপোনালোকক যাতে বুজাত অলপ সুবিধা হয় সেয়েহে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভিডিঅ'ত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় ভাষাৰ মাধ্যমত কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে নাই বা পিপিটিত যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই সেইবিলাক সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মানে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব যেই নহওক মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়লৈ আহোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে এষ্টৰইডছ আৰু তাৰ তলত আছে মেটিঅৰইডছ এষ্টৰইডছ আৰু মেটিঅৰইডছ কি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব অলপ মনোযোগ দিব একেবাৰে মই আপোনালোকৰ ভাষাতে একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত বুজাম যদিও ইয়াতে ইংলিছত লিখা আছে মই অনুবাদ কৰি দিম একো অসুবিধা নহ'ব চাওঁচোন কি লিখা আছে ইয়াতে এষ্টেৰইড এষ্টেৰইড ইয়াতে অসমীয়া অনুবাদটো মই কৰি দিছোঁ গ্ৰহাণু other then planets and satellites there are many tiny bodies which moves around the sun ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্লেনেটছ আৰু ছেটেলাইটৰ বাহিৰেও আমাৰ ছ'লাৰ ছিষ্টেমত মিনি টিনি বডিজ বহুতো সৰু সৰু বডি আছে হুইচ মুভ এৰাউণ্ড দি চান যিবোৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে কেৱল যে প্লেনেটবিলাকেই যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে বা ছেটেলাইটবিলাকেই যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে এনেকুৱা কথা নহয় ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুতো সৰু সৰু বডি আছে সেইবিলাকেও সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে দিজ আৰ এষ্টেৰইডছ এইবিলাকক এষ্টেৰইড বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱা হৈছে যে এষ্টৰইডবিলাক ক'ত পোৱা যায় বিশেষকৈ এই লাইনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দুই নম্বৰ যিটো পইণ্ট সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় found between orbits of Mars and Jupiter Mars আৰু জুপিটাৰ মংগল গ্ৰহ আৰু জুপিটাৰ দুয়োটা প্লেনেট হয় কৈছে যে এই এষ্টৰইডবিলাক মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত ঘূৰি থাকে বা মাজত পোৱা যায় সেই ছবিটো অলপ লক্ষ্য কৰক আপোনালোকে এইটো হৈছে জুপিটাৰ আৰু এইটো হৈছে মাৰ্চ এইটো হৈছে মাৰ্চৰ অৰ্বিট হয় অৰ্থাৎ কক্ষপথ হয় ইয়াৰ চাৰিওফালে এই ইয়াতে সূৰ্য আছে আৰু এই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এই মাৰ্চটো ঘূৰি থাকে এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ জুপিটাৰৰ এই এনেকৈ এটা লাইন দেখা পাইছে বগা বগা এই জুপিটাৰৰ অৰবিট হয় জুপিটাৰে এইটো লাইনেদি কি কৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে পাক মাৰি থাকে গতিকে এই মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজৰ যিখিনি ঠাই আছে মাজৰ যিখিনি স্পেচ আছে ইয়াতে আপোনালোকে এই বগা বগা তিনিটা কণিকা দেখা পাইছে নহয় এইবিলাকক কোৱা হয় এষ্ট্ৰইডছ গতিকে এষ্ট্ৰইডছবিলাক ক'ত পোৱা যায় মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত সেইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰতেই কুৱেশ্যন হয় এষ্টৰইডবিলাক ক'ত পোৱা যায় মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত বাকী ক'তো কিন্তু পোৱা নাযায় মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজৰ যিখিনি ঠাই ইয়াতে এই এষ্টৰইডবিলাক পোৱা যায় নেক্সট আছে আমাৰ মেটেৰইডছ সৌৰ উল্কা বা যাক আমি উল্কাপিণ্ড বুলিও কওঁ কেতিয়াবা মেটেৰইডছ কি চাওঁ They are small pieces of rocks which moves around the sun. Meteoroids bilak hoise je koise small pieces of rocks. Hill ba pathoror horu horu tukura hoy jibilake niki surjor sari upale ghuri thake. Sometimes these come near the earth and tend to drop upon it. Kitiya ba kitiya ba ki hoy? এই মেটৰইডছবিলাক পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ চাপি আহে বা পৃথিৱীৰ কাষত আহে এণ্ড টাইম টু ড্ৰপ আপুনি আৰু পৃথিৱীত সোমাব খোজে পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ আহে আৰু ওচৰলৈ আহি পৃথিৱীত সোমাব খোজে তেতিয়া কি হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে নেক্সট লাইনত they get burned due to friction with the air while entering earth যেতিয়াই এই মেটৰইডবিলাকে পৃথিৱীত সোমাব খোজে তেতিয়া বতাহৰ ইয়াৰ বতাহৰ লগত ইয়াৰ কি হয় ঘৰখন হয় ফ্ৰিকশ্যন ফ্ৰিকশ্যন মানে ঘৰখন এই ইয়াতে মই সৰুকৈ অৰ্থ অৰ্থটো লিখি দিছোঁ ফ্ৰিকশ্যন মানে কি হয় ঘৰখন হয় বতাহৰ লগত যেতিয়া ইয়াৰ ঘৰখন হয় তেতিয়া ই জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যায় ছাই পুৰি ই শেষ হৈ যায় তাৰমানে এষ্টৰেটছৰ এটা ইয়াতে ইমেজ এটা মই ইয়াতে আনিছোঁ এই এনেকুৱা হয় বস্তুটো এনেকৈ আহি পৃথিৱীত সোমাব খোজে কিন্তু বতাহৰ লগত ইয়াৰ কি হয় ঘৰখন হয় ঘৰখন হোৱাৰ ফলত ই পুৰি যায় ছাই হৈ যায় নেক্সট তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যনো দিয়া হৈছে চাওক why is the earth described as a geoid জিৱাইডৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো জিৱাইডৰ বিষয়ে আমি আগত আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ কৈছে যে পৃথিৱীখনক আমি জিৱাইড বুলি কিয় বৰ্ণনা কৰিছোঁ বা কিয় ডেছক্ৰাইব কৰিছোঁ choose the correct answer from the following এতে কেবাটা অপশন দিয়ে আছে চারিটা অপশন দিয়ে আছে তার ভিতর যেটা শুদ্ধ হয় সেটা আপনাদের বাছি উলিয়াক কে যে earth is slightly flat and at the poles এটু সচা হয় আমি আলোচনা করেছিল অলরেডি কি কোয়া হয়েছে যে আমার পৃথিবী দুটা পোলসত পোলস অর্থাৎ সাউথ পোল আর নর্থ পোল দুটা পোলসত কি হয় অলপ চেপেটা হয় earth is neither too hot nor too cold পৃথিৱীখন বেছি ঠাণ্ডাও নহয় বেছি গৰমো নহয় এইটোতো জিঅইডৰ বিষয়ে এনেকুৱা কোনো কথা আমি পোৱা নাই গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে two third of earth surface are covered with water যে পৃথিৱীৰ তিনিভাগৰ দুইভাগ পানীৰে দুইভাগ পানীৰে পানীয়ে কি কৰি আছে আগুৰি আছে তাৰমানে বৰফে কভাৰ কৰি আছে জিৱাইডৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা আমি কোৱা নাই favourable condition are available on earth to support life যে জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখন মানে উপযোগী হয় তাৰমানে ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন হয় তে জীৱন ধাৰণ কৰাটো ইয়াতে এভেইলেবল হয় কথাটো সঁচা হয় কিন্তু এইটো জিৱাইডৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমাৰ এনচাৰটো জিৱাইডৰ বিষয়ে আমি কি পাইছিলোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীখন পুলছৰ ওচৰত অলপ কি হয় চেপেটা হয় আৰু ইয়াৰ মাজভাগটো অলপ ফুলি থকা দেখা যায় গতিকে এক নম্বৰটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব নেক্সট আছে মুন দি মুন চন্দ্ৰৰ বিষয়ে অলপ জানি লোৱাটো আমাৰ দৰকাৰী কথা দৰকাৰ কিয়নো কেতিয়াবা চন্দ্ৰৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় কি কৈছে অলপ পঢ়ি চাওঁ ইয়াতে পাঁচটা পইণ্ট মই ইনক্লুড কৰিছোঁ পাঁচটা পইণ্টেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুশ্যন যদি এরাইজ হয় কুশ্যন যদি সুধে এই পাঁচটা পয়েন্টের উপরতেই সুদিব মুন ইজ এ স্যাটেলাইট চন্দ্র কি হয়েছে একটা স্যাটেলাইট হয় কার স্যাটেলাইট হয় এই ইয়াতে মই লিখিবলৈ পাহরি গৈছোঁ মই আপনার কই দিছো পৃথিবীর স্যাটেলাইট হয় পৃথিবীর একমাত্র স্যাটেলাইট হয়েছে চন্দ্র এই কথা মই ইয়াতে লিখা নাই আপনার জনাই থাকুন চন্দ্ৰটো এটা ছেটেলাইট হয় প্ৰথম কথা আৰু কাৰ ছেটেলাইট হয় পৃথিৱীৰ ছেটেলাইট হয় diameter one quarter of the earth চন্দ্ৰৰ যিটো আকৃতি যিটো শ্বেপ সেইটো কিমান হয় কৈছে যে one third of the one quarter of the earth পৃথিৱীৰ পৃথিৱীটো যদি আমি চাৰিভাগৰ এক ভাগ কৰোঁ চাৰিভাগৰ এক ভাগৰ সমান হ'ব চন্দ্ৰৰ আকৃতি চন্দ্ৰৰ যিটো শ্বেপ তাৰমানে আমাৰ পৃথিৱীতকৈ বহু সৰু হয় distance from earth three lakhs eighty four thousand four hundred kilometre পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব কিমান এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই দূৰত্বটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তিনি লাখ চৌৰাশী হাজাৰ চাৰিশ কিলোমিটাৰ পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব It moves around Earth in about it moves around Earth in about 27 days. Sondroy Pithivir Saryufale Epak Gurute Hatajdin Homoiloi. Too important hoy. Pas number of kikwase. It most important hoy. Yaroprot question arise for the Hazai. only one side of the moon is visible to us because it takes almost the same time to complete one spin কৈছে যে আমি সদায় চন্দ্ৰৰ কেৱল এটা ছাইডহে দেখা পাওঁ ইয়াৰ যিটো ফ্ৰণ্ট যিটো ছাইড আছে এটা ছাইডহে আমাৰ কাৰণে ভিজিবল হয় বা আমি দেখিব পাৰোঁ কাৰণটো কি হৈছে যে এই পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰোঁতে যিখিনি সময় লয় আৰু ই নিজে নিজে ঘূৰোতেও ঠিক সিমানখিনি সময় লয় কথাটো আপোনালোকে বুজিছে নাই মই ইয়াতে বুজাই দিছোঁ ধৰি লওক এইটো চন্দ্ৰৰ কি হয় কক্ষপথ হয় এই কক্ষপথৰ চাৰিওফালে মানে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰোতেও কি হয় কিমান দিন সময় লাগে ইয়াৰ সাতাইছ দিন সময় লাগে আৰু এই নিজে নিজে এটা পাক মাৰোঁতে বা এপাক ঘূৰোঁতেও সাতাইছ দিন সময় লয় গতিকে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰোঁতেও সাতাইছ দিন সময় লাগে ইয়াৰ আৰু এই নিজে নিজে এটা পাক মাৰোঁতেও সাতাইছ দিন সময় লাগে যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কথা কয় পৃথিৱীখন নিজে নিজেও ঘূৰি থাকে আৰু ই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে ঠিক তেনেকুৱা চন্দ্ৰইও নিজে নিজেও ঘূৰি থাকে আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে নিজে নিজে ঘূৰোঁতে আৰু পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰোঁতে একেই সময় লাগে সেইকাৰণে আমি চন্দ্ৰৰ কেৱল এটা ছাইডহে দেখা পাওঁ এনেকুৱা এইটো চন্দ্ৰৰ ইমেজটো আপোনালোকে চাওক সেইটো হ'ল ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড হয় আৰু এইটো হৈছে বেক ছাইড বেক ছাইডটো আমি দেখা নাপাওঁ ইয়াৰ কেৱল সন্মুখৰ যিটো ছাইড সেইটোহে আমি সদায় দেখা পাওঁ গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে চাওঁ only one side of the moon is visible from the earth because চন্দ্ৰৰ কেৱল এটা ছাইডহে পৃথিৱীৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ কাৰণটো কি other side of the moon is towards the earth only during the day time এইটো এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে other side of the moon is towards the earth only on the new moon সেইটো এনচাৰ নহয় time taken by the moon to move around the earth and to complete one spin is same hoy etu answer hoy kisi time taken by the moon to move around the earth prithibir chariu phale ghurute hurjor jir homoy lage and to complete one spin aru hi nije nije apak ghurute jikini homoy lage is same ekai hoy etu answer hobo jar babe ami chandrar kebol matra এটা সাইডহে দেখা পাম বাকিখিনি আমার করার দরকার নাই ইমান বুঝব লাগে এখন এইটাই আমার বুঝব লাগে নেক্সট কি আছে এই শেষ হল নেক্সট আছে ইন্টেরিয়র অফ দি আর্থ এতিয়া আর্থর বিষয়ে আমি আর্থর যাক আমার বৈশিষ্ট্য হয় যেহেতু চ্যাপ্টারটো নামেই হয়েছে solar system and earth solar সিস্টেমের বিষয়ে আমি আলোচনা আমার শেষ হলে এতিয়া আর্থর বিষয়ে বিশেষক অলপ বেশিক আলোচনা করবলে যাতে সোলার সিস্টেম এন্ড আর্থ টপিকটার নাম গতি আর্থর বিষয়ে আরো আমার বহুখিনি জানিবলিয়া আছে গতি আমি এটা সেপারেটক আমার যে পৃথিবী আৰ্থৰ বিষয়ে কিছুমান কথা এতিয়া আমি জানিম ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় গোটেইখিনি আপোনালোকে মনোযোগ দিব কি কোৱা হৈছে আৰ্থ কি কৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দি আৰ্থ আমাৰ পৃথিৱীৰ যি ভিতৰ বাক মানে আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ আমি য'ত ঘৰ বনাই থাকোঁ তাৰ যিটো ভিতৰৰ যিটো অংশ অৰ্থাৎ তলৰ যিটো অংশ সেইটো অংশৰ কথা কৈছে ইণ্টেৰিয়ৰ ইণ্টেৰিয়ৰ মানেই হ'ল ভিতৰ ভাগ পৃথিৱীৰ ভিতৰি ভাগ earth is composed of three layers আমাৰ পৃথিবীখন তিনিটা লেয়াৰত বিভক্ত ইয়াৰ তিনিটা স্তৰ আছে বা তিনিটা লেয়াৰ আছে বা তৰপ বলেও কব পাৰোঁ আমি তিনিটা তৰপেৰে গঠিত ই <clears throat> আমাৰ পৃথিবীখন এই তিনিটা তৰপ কি কি প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ক্ৰাস্ট পৃথিবীৰ ওপৰৰ কঠিন আৰু মাটিৰ তৰপ যিটো ওপৰৰ যিটো ভাগ য'ত আমি থিয় হৈ আছোঁ ধৰক আমি ঘৰ বনাই আছোঁ আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি গাড়ী চলাওঁ এইটো ওপৰৰ যিটো ভাগ সেই ভাগটোক কোৱা হ'ব ক্ৰাষ্ট তাৰপিছত আছে দুই নম্বৰত আছে মেণ্টেল মেণ্টেল অৰ্থাৎ ক্ৰাষ্টৰ তলৰ যিটো ভাগ সেইটো ভাগক কি কোৱা হ'ব মেণ্টেল কোৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ বা একেবাৰে তলৰ অংশ পৃথিৱীৰ একেবাৰে মানে ভিতৰৰ ভাগ যিটো একেবাৰে তলৰ যিটো অংশ সেইখিনি কোৱা হ'ব কোৰ আটাইতকৈ যিটো ভিতৰৰ অংশ এই চাওক এই ছবিটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক ইমেজটো চাওকচোন এইটো আমাৰ পৃথিৱী হয় পৃথিৱীৰ এটা ছবি হয় এইটো ইয়াতে ক্ৰাষ্ট লিখা আছে নহয় এই ওপৰৰ যিটো অংশ আপোনালোকে চাই আছে নাই এই এনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ চাই আছে নাই এই ওপৰৰ যিটো ক'লা ক'লা যিটো অংশ এইখিনি কোৱা হ'ব কি ক্ৰাষ্ট তাৰপিছত ক্ৰাষ্ট শেষ হ'ল ক্ৰাষ্ট শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেণ্টেলৰ এৰিয়া আৰম্ভ হয় মেন জাষ্ট ক্ৰাষ্টৰ তলতে কি মেণ্টেল সেই যিটো বগা বগা যিটো অংশ বগা বগা যিটো অংশ আপোনালোকে দেখিছে এইটো হৈছে মেণ্টেল তাৰপিছত কোৱা হৈছে একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো অংশ আউটাৰ কোৰ ইনাৰ কোৰ দুয়োটা মিলি হৈছে কি কোৰ কুৰ কুৰটো ইয়াতে আছেনে নাই কুৰ কুৰ আউটাৰ কুৰ মানে ভিতৰৰ অংশক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে আউটাৰ কুৰ অৰ্থাৎ বাহিৰৰ কুৰ ইনাৰ কুৰ ভিতৰৰ কুৰ আপোনালোকে এতিয়া কুৰ বুলি ধৰি লওক দুয়োটাক এই একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো অংশ এই এনেকৈ যিটো লাইনেৰে দেখুওৱা হৈছে সেইটো হৈছে কুৰ এইখিনি একেবাৰে তলৰ যিটো অংশ to reach the centre of the earth 6000 kilometre deep hole on the ocean is required গতি আমি যদি পৃথিবীর একেবারে ভিতরের যেখানে ঠাই তাত যদি আমি যাব খুঁজু টু রিচ মানে উপস্থিত হওয়া বা চুয়া তাত যদি আমি যাব খুঁজু বা উপস্থিত হব খুঁজু তেনহলে আমার ছয় হাজার কিলোমিটার আমার গাত খান দিব লাগিব তেতিয়াহে আমি তালৈকে যাব পাৰিম এইটো অসম্ভৱ কথা তাতে আমি যাব ছয় হাজাৰ কিলোমিটাৰ আমি গাঁত খান্দিব নোৱাৰিম তাতে আমি যাবও নোৱাৰিম যদি কোনোবাই যাব খোজে তেনেহ'লে এই ছয় হাজাৰ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব পৃথিৱীৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব গাঁত খান্দি খান্দি খান্দি খান্দি ছয় হাজাৰ কিলোমিটাৰ যাব লাগিব তেতিয়াহে আমি কোৰত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰিম হল অন দি ৱাচেন ইজ অৰ্থাৎ সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা ছয় হাজাৰ কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ গাঁত খান্দিব লাগিব ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে চাওক identify the various layers of the earth in order from interior to the outermost layer এই পৃথিৱীৰ যি লেয়াৰ আছে একেবাৰে তলৰ ফালৰ পৰা সেই লেয়াৰটো গুণি আহিব লাগিব তলৰ ফালৰ পৰা ওপৰৰ ফাললৈ লেয়াৰৰ যিটো স্তৰ সেই স্তৰটো ইয়াতে আমাক বাচি উলিয়াব দিছে তাৰমানে যেন এই এইটো ইমেজটো চালে আপোনালোকে গম পাব একেবাৰে যিটো তলৰ অংশ সেইটো কি হৈছে ইনাৰ কোৰ তাৰপিছত তাৰ ওপৰৰ যিটো অংশ সেইটো হৈছে আউটাৰ কোৰ তাৰপিছত আহিল আমাৰ মেণ্টেল মেণ্টেলৰ পিছত আহিল আমাৰ কি ক্ৰাষ্ট এইটো চিৰিয়েলত যিটো থাকিব সেইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব আমাক তলৰ পৰা গুণি বুজিছে ওপৰৰ পৰা দিয়া নাই কুৱেশ্যনটোত তলৰ পৰা গুণি গুণি ওপৰলৈ আহিব দিছে গতি তলৰ পৰা আমাৰ গণিব লাগবে তলৰ পৰা এতে কোনটো অপশনত আছে চাওকচোন প্ৰথমত আছে ক্ৰাস্ট ক্ৰাস্ট নহব এইটো প্ৰথমতে আমাৰ যেহেতু আমাক তলৰ পৰা গণিব দিছে গতি ক্রাস্ট হয়েছে একবারে উপরের অঙ্গ গতি এইটো আমার এনসার হব নয় এইটো ইলিমিনেট হয়ে গেল দুই নম্বর প্রথমতে আছে মেন্টেল মেন্টেলটো হয়েছে আপনার মাজর ভাগ গতিকে মাজৰ পৰা আমাক গুণিব দিয়া নাই একেবাৰে তলৰ পৰা আমাক গুণিব দিছে গতিকে প্ৰথমত মেণ্টেল যদি আছে তেনেহ'লে এই অপশ্যনটো এনচাৰ নহ'ব সেইটো ইলিমিনেট হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল তিনি নম্বৰত আছে ইনাৰ কোৰ এইখিনি ঠিক হয় ইনাৰ কোৰ তাৰপিছত আউটাৰ কোৰ তাৰপিছত আছে ক্ৰাষ্ট ইয়াতে অলপ ভুল কৰি দিছে আউটাৰ কোৰৰ পিছত আমাৰ মেণ্টেল হ'ব লাগিছিল ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে ক্ৰাষ্টটো আগত দি দি থৈছে গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে মেণ্টেল হ'ব লাগিছিল ক্লাছটো একেবাৰে শেষত হ'ব গতিকে এইটো এনচাৰ নহয় চাৰি নম্বৰত কি আছে চাওঁ ইনাৰ কোৰ আউটাৰ কোৰ হয় ইনাৰ কোৰৰ পিছত কি আহিব আউটাৰ কোৰ যদি আমি ভিতৰৰ পৰা যদি আমি গুণি আহোঁ আউটাৰ কোৰৰ পিছত মেণ্টেল ঠিক আছে মেণ্টেলে হ'ব আৰু শেষত হ'ব ক্ৰাষ্ট এইটো এনচাৰ হয় যিহেতু আমাক তলৰ পৰা গুণিব দিছে ভিতৰৰ পৰা গতিকে ইনাৰ ক'ৰ হ'ব তাৰপিছত আউটাৰ কোৰ হ'ব তাৰপিছত মেণ্টেল তাৰপিছত ক্ৰাষ্ট গতিকে চাৰি নম্বৰটো হ'ব আমাৰ এনচাৰ আচ্ছা তাৰপিছত এতিয়া আমি ক্ৰাষ্টৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোঁ ক্ৰাষ্ট কি uppermost layer over the earth surface ক্ৰাষ্টটো হৈছে মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীৰ যি একেবাৰে ওপৰৰ যিটো ভাগ সেই ছবিটোত চাওক ওপৰৰ যিটো ভাগ এই এনেকৈ এনেকৈ কলা কলা যিটো চাই আছে চাৰিওফালে সেই ওপৰৰ আপাৰমোচ লেয়াৰ আপাৰমোচ মানে কি একেবাৰে ওপৰৰ যিটো layer over the earth surface পৃথিৱীৰ ওপৰত সেই লেয়াৰটোক কি কোৱা হ'ব crust thinnest of all the layer it forms আৰু এই যিটো লেয়াৰ যিটো ক্ৰাষ্ট এই ক্ৰাষ্টটো হৈছে আটাইতকৈ পাতল তিনিটা যে লেয়াৰ আছে মেণ্টেল আছে কোৰ আছে বাকী দুটা লেয়াৰতকৈ এই ক্ৰাছটো হৈছে আটাইতকৈ পাতল হয় চাওক ছবিত চালেই গম পাব এইটো বেছি পাতল পাতল হয় না নহয় চাওক ক্ৰাছটোতকৈ মেণ্টেনটো আৰু বেছি মোটা হয় ইয়াৰ এৰিয়াটো বেছি গতিকে ক্ৰাছটো হৈছে আটাইতকৈ পাতল layer less than one percent of earth's volume আমাৰ পৃথিৱীৰ যি ভলিউম হয় তাৰে এক পাৰ্চেণ্টতকৈও কম হয় ক্ৰাছটো তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে crust divided into two crust ক্ৰাষ্টটোক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট আন এটা হৈছে অচেনিক ক্ৰাষ্ট কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট মানে কি কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট মানে য'ত নেকি আমি এই পাহাৰ পৰ্বত মাটি শিল ইত্যাদি য'ত আছে যিহেৰে গঠিত এইবিলাক পদাৰ্থৰে যি গঠিত পাহাৰ শিল মাটি বালি এইবিলাকৰে যি গঠিত যিটো ক্ৰাছ যি গঠিত সেইটোক কোৱা হয় কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাছ অৰ্থাৎ য'ত আমি বসবাস কৰিব পাৰোঁ আমি ঘৰ বান্ধিব পাৰোঁ আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ আমি গাড়ী চলাব পাৰোঁ আমি দৌৰিব পাৰোঁ খেলিব পাৰোঁ এইটো যিটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোক কোৱা হ'ব কি কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট আৰু এটা ভাগ আছে অচেনিক ক্ৰাষ্ট অচেনিক ক্ৰাষ্ট মানে কি যি সাগৰ আছে সাগৰৰ তলিত কিন্তু মাটি আছে সাগৰৰ তলিতো মাটি আছে সাগৰত যে পানী থাকে যদি তলত যদি মাটি নাথাকে তেনেহ'লে পানী থাকিব ক'ত পানীবিলাক তলত গুচি যাব গতিকে পানী সাগৰৰ সাগৰৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা যদি আমি তলত যাওঁ তলত গৈ গৈ গ'লে গ'লে আমি কি পাম মাটি পাম গতিকে সেইটো যিটো পাৰ্ট সেইটো পাৰ্টক কোৱা হ'ব কি অচেনিক ক্ৰাষ্ট বুলি কোৱা হ'ব আৰু কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাছটো অচেনিক ক্ৰাছটতকৈ বেছি দীঘলীয়া হয় পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ দূৰত্ব কি হয় পঁয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ কিয় আপোনালোকে জানে আমি য'ত বসবাস কৰি আছোঁ ইয়াতে ক'ৰবাত পাহাৰ আছে ক'ৰবাত প্লেন আছে পাহাৰ আছে পৰ্বত আছে ওখ ওখ এইবিলাকৰ মানে ওপৰৰ পৰা যদি আমি <coughs> তলৰ ফালে যাওঁ গতিকে ইয়াৰ দূৰত্বটো কি হ'ব বেছি হ'ব কিন্তু সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা যদি আমি সাগৰ পৃষ্ঠাৰ তলত যিটো অচেনিক ক্ৰাষ্ট আছে সেই ক্ৰাষ্টটোৰ লেয়াৰটো কি হয় অলপ পাতল হয় সিমান মোটা নহয় আপোনালোকে ছবিত চাওকচোন এইটো চাওক এইটো কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্টটো মোটা হয় দীঘল হয় তাৰমানে এইটো এইবিলাক পাহাৰৰ ছবি আছে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে আছে কিন্তু এই অচেনিক ক্ৰাষ্টটো চাওক এই আৱৰণ আৱৰণটো চাওক এইটো পাতল হয় সিমান মোটা নহয় বা দীঘলো নহয় সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে continental crust thirty five kilometre আৰু অচেনিক ক্ৰাষ্টৰ দূৰত্ব কিমান পাঁচ কিলোমিটাৰ নেক্সট কি কোৱা হৈছে এইটো শ্লাইডটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা দেখা যায় হৈছে continental crust made up of silica and aluminium আমাৰ যিটো কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট হয় য'ত আমি বসবাস কৰি আছোঁ য'ত মানুহ থাকে জীৱ জন্তু থাকে গছ আছে পাহাৰ পৰ্বত আছে শিল আছে মাটি আছে বালি আছে এইটো যিটো পাঠ এইটো কিহেৰে গঠিত হয় চিলিকা এণ্ড এলুমিনিয়াম চিলিকা আৰু এলুমিনিয়ামেৰে গঠিত ইয়াক শ্বৰ্টকাটত কোৱা হয় চিয়াল ইয়াক ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হৈছে কি চিয়াল পৰীক্ষাত আহে চিয়াল কি চিয়াল যে কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট কিহেৰে গঠিত তাতে চিয়াল থাকিব আৰু কেইবাটাও অপশ্যন থাকিব গতিকে sial L silica and aluminium গতিকে চিলিকাৰ ইয়াতে এছ আৰু আইটো লোৱা হৈছে আৰু এলি এলুমিনিয়ামৰ এ আৰু এলটো লোৱা হৈছে গতিকে একেলগে কি হ'ল চিয়াল হ'ল শ্বৰ্ট ফৰ্মটো মনত ৰাখিব কণ্টিনেণ্টেল ক্ৰাষ্ট কিহেৰে গঠিত চিলিকা আৰু এলুমিনিয়াম আৰু চিলিকা আৰু এলুমিনিয়ামৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হৈছে sial oceanic crust is made up of silica and magnesium কিন্তু অচেনিক যিটো ক্ৰাষ্ট হয় সাগৰ পৃষ্ঠাৰ তলত যে আমাৰ এটা অচেনিক ক্ৰাষ্ট আছে সেইটো কিহেৰে গঠিত হয় সেইটো চিলিকা আৰু মেগনেছিয়ামেৰে গঠিত হয় যাক একেলগে আমি চীমা বুলিও কওঁ চিলিকাৰ এছ আৰু আইটো লোৱা হৈছে আৰু মেগনেছিয়ামৰ এম আৰু এটো লোৱা হৈছে দুয়োটা এক দুয়োটাক একেলগে কৰি কি কোৱা হয় সীমা বুলি কোৱা হয় ক্ৰাষ্টৰ পিছত আহিল mantle just beneath the crust is the mantle হয় সঁচা কথা একেবাৰে ক্ৰাষ্টৰ তলত কি আহে মেণ্টেল হয় ক্ৰাষ্ট মানে ক্ৰাষ্ট শেষ হ'ল জাষ্ট ক্ৰাষ্ট শেষ হ'ল ক্ৰাষ্টৰ পিছত কি আহিব মেণ্টেল আহিব এই ছবিত আপোনালোকে দেখিছে এইটো চাওক ক্ৰাষ্ট এইটো ওপৰৰ পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ ক্ৰাষ্ট ক্ৰাষ্ট শেষ শেষ হ'লে কি হ'ব মেণ্টেল আহিব এই যিটো বগা পাৰ্ট যিটো দেখা পাইছে আপোনালোকে সেইটো মেণ্টেল হয় মেণ্টেল শেষ হোৱাৰ পিছত আহিব কি আউটাৰ কোৰ আউটাৰ কোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত আহিব কি ইনাৰ কোৰ সেইটো কথা কোৱা হৈছে just beneath the crust is the mantle ক্ৰাষ্টৰ পিছতেই মেণ্টেল হয় it lies two thousand 900 kilometre below the earth এই যিটো মেণ্টেল হয় ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান ইয়াৰ দূৰত্ব হৈছে দুই হাজাৰ নশ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ আমি যদি মেণ্টেললৈ যাব খোজোঁ তেনেহ'লে দুই হাজাৰ নশ কিলোমিটাৰ মানে গাত খান্দিব লাগিব দুই হাজাৰ নশ কিলোমিটাৰ গাত খান্দি খান্দি খান্দি তাতে আমাৰ যায় লাগিব যেতিয়া আমাৰ দুই হাজাৰ নশ কিলোমিটাৰ গাত এটা খান্দা হ'ব তেতিয়া আমি মেণ্টেলত গৈ উপস্থিত হ'ম সেই ছবিটো চাওক আপোনালোকে নেক্সট আছে it forms eighty four percent of earth volume এইটো পৃথিৱীৰ যি ভলিউম হয় তাৰে চৌৰাশী শতাংশ ই আগুৰি আছে মেণ্টেলে মেণ্টেলৰ পিছত আহিলে আমাৰ কোৰ কোৰক আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছোঁ এটা হৈছে আউটাৰ কোৰ আৰু এটা হৈছে ইনাৰ কোৰ ইনাৰ কোৰ একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট পৃথিৱীৰ সেইটো হৈছে ইনাৰ কোৰ হয় ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰ একেবাৰে কোৰ হৈছে একেবাৰে ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰ হয় একেবাৰে পৃথিৱীৰ ভিতৰৰ যিটো অংশ সেইটোক কোৱা হয় innermost layer radius about three thousand five hundred kilometre ইয়াৰ যিটো দূৰত্ব ইয়াৰ যিটো ৰেডিয়াছ হয় কিমান হয় three thousand five hundred kilometre অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা আমি গাঁত খান্দি খান্দি খান্দি খান্দি তিনি হাজাৰ পাঁচশ কিলোমিটাৰ যদি আমি এটা গাঁত খান্দো তেতিয়াহে আমি কোৰত গৈ উপস্থিত হ'ব পাৰিম গাঁত খান্দা সম্ভৱ নহয় আমি তাতে যাবও নোৱাৰোঁ it forms fifteen percent of earth's volume সি কিমান শতাংশ আগুৰি আছে পৃথিৱীৰ পোন্ধৰ শতাংশ আগুৰি আছে পোন্ধৰ শতাংশ made of of nickel and iron সি কিহেৰে গঠিত নিকেল আৰু আইৰণেৰে গঠিত অলছ' ক'ল্ড নিফে ইয়াক নিফে বুলিও কোৱা হয় গতিকে নিফে কেনেকৈ হ'ল এনৰ যদি আইটো লওঁ এনৰ আইটো লৈছোঁ গতিকে আৰু আইৰণৰ আই আৰ ল'ব ল'ব লাগিছিল ইয়াতে কিন্তু এফ ই লোৱা হৈছে কাৰণ আইৰণক আমি কেতিয়া ফেৰাছ বুলিও কওঁ ফেৰাছ মানেও যি আইৰণ মানে একেই বস্তু সেইকাৰণে ইয়াতে ফেৰাছৰ এফ ই টি এফ আৰু ই e লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মত নিফে বুলি লিখা হৈছে ইয়াতে গতিকে made up of nickel of iron যাক আমি অলছ' কল যাক আমি কেতিয়াবা নিফে বুলিও কওঁ হাই টেম্পাৰেচাৰ হয় এই যিটো পাৰ্ট হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ কিন্তু বহুত হাই হয় আপোনালোকে চাব তলৰ পৰা যি যে পানী যে আহে ঠাণ্ডাৰ দিনত চাব আপোনালোকে তলৰ পৰা যি পানী ওলায় সেই পানীটো কি হয় গৰম হয় গতিকে যিমান তলৰ পৰা পানী আহিব সেই পানীটো সিমান কি হ'ব গৰম হয় সেইকাৰণে তাৰ মানে কোৰৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ বহুত হাই হয় বেছি হয় হাই প্ৰেছাৰ প্ৰেছাৰটো বেছি হ'বই ইমান তলত গতিকে তাৰ প্ৰেছাৰটো তাৰ যিটো চাপ এই চাপটো বেছি হ'বই এইটো সাধাৰণ কথা ইয়াতে লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰি আমি আমাৰ ভিডিঅ' শেষ কৰিম the innermost layer of the earth is mainly made up of চাওক এই কুৱেশ্যন এটা এৰাইজ হৈ গৈছে ইয়াতে ইনাৰমষ্ট লেয়াৰ একেবাৰে তলৰ যিটো অংশ তলৰ যিটো পাৰ্ট যিটো লেয়াৰ অফ দি আৰ্থ পৃথিৱীৰ is mainly made up of বিশেষকৈ গঠিত কিহেৰে গঠিত সিলিকা এণ্ড আইৰণ কৈছে যে চিলিকা আৰু আইৰণেৰে গঠিত হয় নহয় চিলিকা নহয় নিকেল আৰু আইৰণ বুলি পাইছোঁ আমি ইয়াতে চাওঁ ইয়াতে লিখাই আছে nickel of iron nickel and iron ইয়াতে হ'ব লাগিছিল অফ হৈ গ'ল যিয়ে নহওক আপোনালোকে বুজি পাব চিলিকা এণ্ড আইৰণ বুলি কৈছে প্ৰথম অপশ্যনত গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব নোৱাৰে দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে নিকেল এণ্ড এলুমিনিয়াম নিকেলটো হয় কিন্তু এলুমিনিয়াম নহয় চিলিকা এণ্ড এলুমিনিয়াম চিলিকা আৰু এলি এলুমিনিয়ামৰ কথা কৈছে নহয় nickel and iron yes nickel and iron হয় নিকেল আৰু আইৰণেৰে গঠিত একেবাৰে পৃথিৱীৰ তলৰ যিটো পাৰ্ট তলৰ যিটো অংশ ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰ কোৰ এই চাওক নিকেল এণ্ড এট এণ্ড হ'ব লাগিছিল ভুলত ইমান অফ হৈ গৈছে আপোনালোকে এইটো শুদ্ধ কৰি ল'ব অফ নহ'ব এণ্ড হ'ব ইয়াতে নিকেল এণ্ড আইৰণ ডাইৰেক্ট এনচাৰটো দিয়াই আছে ইয়াতে নিকেল এণ্ড আইৰণ যাক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত নিফে বুলিও কওঁ আজি আমাৰ আলোচনা ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ